Perfect, cool with the kid, copy. Pull up with a stick, stop it. Rich nigga shit, solid. Rich nigga, all hundred pockets robbing. Neyse. Neyse. Roger, roger. chamado de macaco. Uma hora Cheese. Aí, ó, esse. Uma foto. Joder, puta. de puta, pero es, de eres malísimo, Es clear, be careful, I eh, kill you. Eso, eso la dolido, eh. A beta, yo creo que tampoco la habrá querido hacer, ya me entendéis, ¿no? A conciencia la niña, pero joder, macho. Os lo Os hago el calamar, tío. ¿Habéis visto esa puta mierda? Tengo doble tiro, o sea, que si entran en standones, Lo malo es que venga por la espalda al guarro, ¿eh? Qué guay, ¿no? Tiene la puta, la puta mierda esta de canegro, Te conozco, escucho una mierda con la puerta, pero bueno. Con, con, con, it's fit. Vale, igual no importa, chaval. <laughs> ¡Hola, Rina! Erra esa. ¿Qué ¿En serio? Lo siento, bro, lo siento, lo siento, bro, lo siento. lo siento, bro, Jeff lo siento. Y yo, mira que tengo la mirilla para arriba, ¿tú qué quieres? ¿Que me está campeando la reina esa? ¿Tú quieres tonta que te pasa, compadre? para que te reviento. ¿Ah? Te voy a matar cuchillo, compadre. ¿Por qué? Porque puedo. ¿Sí o qué? ¿Que me tiras eso? Sí, ¿no? Ah, mira, me quedo, me quedo flotando. ¡Ah, malito! ¡Oh, oh, oh! Cabrón, a que, me juego de aquí a que acabe la partida con un revuelo Venga, hombre. ¿Qué es eso, tío? yo, mm, bro, tú no, tú nunca alguna vez Tío, qué rata que eres, ¿no? Buah, la me Ven para acá, ve Ven, ven, ven, venga, ven. Cerda. Toma, por hacerte la triple pira asquerosa. ¿Sabes o no? ¿Eh? ¿Lo sabes o no, Rino? ¿Has visto? Habla, habla bien, capote. Vaya, para bro. Vale A ver si me lo puedo hacer así, tío, a la serie, digo Porque si no, a la serie de... Nice eh, 6 se tiene que ir, ¿no? Guay Ah, qué putada Wow Saul, tío, bro esto, esto es una última más. ¡Wow! Ja, ja, That's this is my ultimate, bro. una, no, sé, fan Intenta revivirlo, ¿no? Bueno, eso Vaya. vaya aguanta, tío. Nice. Oh, Brim, you are the best. <laughs> you. I, suck you in, real life. Thank <laughs> you, I love it. I love playing with uh, good people. <laughs> Literally. Hey. dimensión que tiene Twitch directamente. Se lo voy a dar a él, tío. Te voy a agradecer la suscripción a ti, ¿sabes? Toma, broma, a ti. Que te follen, bro. Enti, enti. ¡Cállese, Kakuni! ¡Let's go! <laughs> Muchísimas gracias. ¡Ay, Dramón! ¡Ultra de evolución! ¡Impero Dramón! Oye, te lo resuelvo así nomás. Muchas gracias por esos tres meses, tío, de que llegaste, por supuesto, con, eh, con el bus, tío, del maldito de eh, macho. que me flipó.